de la trascendencia y la conciencia. En las cuatro nobles verdades, Buda nos habla sobre la impermanencia de las cosas. Todo tiene un ciclo en este mundo, un principio y un final. Entender esto es trascendental para alcanzar la felicidad absoluta. Muchas de las causas del sufrimiento surgen por el apego a las cosas que son de este mundo, posesiones materiales o personas. Algunos sufren porque son ricos y no quieren perder lo que tienen. Otros sufren porque no quieren perder su belleza. Al final, este sufrimiento es muy bien explicado mediante la impermanencia. Nada en este mundo es permanente, todo tiene un principio y un final. Nada en este mundo es para siempre, ni siquiera los planetas o las estrellas. Nada en este mundo es permanente, ni el oro, las plantas o los animales. Así también, nosotros cumplimos un ciclo. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En la primera línea, Nezahualcóyotl se cuestiona si vivimos anclados en este mundo, o somos alma barra conciencia que siempre ha estado ahí, nunca ha muerto, porque tampoco ha nacido. Es, ha sido, y será. Nos habla sobre la impermanente de las cosas, y nos enseña que incluso algo tan suave y frágil como una pluma, o su contrario rígido y fuerte como el oro o el jade, sufren de esta condición de no ser eternos. No estaremos para siempre en este planeta, solo un poco. Cuando una estrella muere, emite un gas que viaja por el universo Vivimos en un ciclo de múltiples reencarnaciones, o rueda kármica, donde a través de muchas muertes y nacimientos, trabajamos en nuestra evolución espiritual. Algunos necesitan más vueltas en esta rueda, hasta que llegan al paraíso. Por esta razón, se prefiere la palabra trascendencia, que muerte. Morir no es el fin, es transformación como el árbol se transforma en instrumento musical, o sus frutos en alimento. Los minerales y las plantas también poseen una conciencia, pero están en reposo, cumpliendo su ciclo. Por ello, cada reencarnación en forma humana es la oportunidad perfecta para concluir con el ciclo de reencarnaciones. Porque a diferencia de los animales, la mente humana está facultada para entender las enseñanzas que conducen al camino del despertar. Todas las religiones y escuelas místicas del mundo predican lo mismo, el camino a la verdad. Aquel que se conduce por este camino, logra controlar su mente, aquietando los pensamientos, enfocando su atención solo en la conciencia. A esto le llamamos estado de una despierto, paraíso, o nirvana, donde se alcanza la felicidad plena, y se rompe con el ciclo reencarnaciones, fundiéndose la conciencia con el absoluto, viviendo eternamente en el nirvana. Todo lo que nos desagrada, debe ser tomado como maestro. Ya sean maestros para aprender la paciencia, maestros para conocer y superar nuestros miedos, maestros para adquirir más compasión, amor o sabiduría. Las personas en esta tierra estamos formados por cuerpo, mente y conciencia. Sin embargo, la conciencia está obstruida, velada o dormida por acción de la mente y el ego. El ego opera para la mente, y ambos solo existen en el pasado o el futuro. Podemos decir que el pasado y el futuro es una construcción de la mente, ya que en la conciencia no existe el tiempo, es absoluta. Ha sido, fue y será. Tú siempre has estado, el problema es que no te acuerdas de tus otras vidas. Durante este ciclo, has experimentado diferentes manifestaciones, algunas veces careciste de mente, al ser un mineral. Otras veces la tuviste, pero estaba limitada, así que no podías aprender el camino. Los animales sienten y poseen una conciencia propia, sin embargo, su cerebro y sus funciones biológicas no les permiten aprender, razonar o aplicar matemáticas. La mente humana nos ha sido otorgada como una facultad o herramienta. Desafortunadamente, viene sin instrucciones, como los bebés al nacer. Así, la mente se puede comparar con un infante, berinchudo, necio, inquieto. Nuestro trabajo es disciplinar esa mente pero no confundamos la disciplina con la violencia. La mente ha de ser conducida con amor, paciencia y constancia. Una mente que vive sin límites es como un auto que se conduce a sí mismo. Tu objetivo es decirle al auto a dónde quieres ir, no que te lleve a donde él quiera. La mente siempre está creando mil situaciones y realidades inexistentes, siempre está en constante diálogo. A través del ego, la mente busca autoevaluarse, reconocerse, competir y ejercer control o dominio sobre los demás. De la mente y el ego nacen los miedos, celos, envidias y conductas autodestructivas. Hoy en día, Muchas personas aseguran experimentar ansiedad. Esta condición se manifiesta diferente en cada persona. Ejemplo. Estuve pensando en eso que me pasó hace uno mes, pasado impermanencia. Solo puedo pensar en el trabajo y mejorar mis números, futuro deseo. Creo que me engaña con otro, futuro impermanencia. Estos son algunos ejemplos de cómo se manifiesta la mente, algunas veces en el pasado, otras en el futuro. En otros casos, podemos observar que estos problemas están activos porque no se ha trabajado la impermanencia, ni se ha eliminado el deseo. ¿Qué quieres ser cuando ya eres? ¿Qué necesitas cuando ya lo tienes todo? La muerte o trascendencia está mal difundida, ha sufrido un grave ataque a su imagen. Deberíamos ver este concepto, primero, como un estado, condición, o ciclo en todas las cosas. También, como un momento para aprender, que nada en el universo nos pertenece, ni es eterno cuando conocemos personas nuevas, debemos entender que no serán para siempre. Imaginemos que alguien querido tiene que cambiar su residencia, lejos de donde estamos. Seguramente sentiremos tristeza, melancolía o sufrimiento. Esta nostalgia surge de añorar los recuerdos del pasado, evocar y mantenerse en situaciones que hayan vivido sean alegres, neutras o malas. Solo se sufre cuando se vive en la mente y le permitimos que nos lleve a donde quiera. ¿Alguna vez has notado que te pierdes pensando en algo o en alguien o simplemente te quedaste en un diálogo interno? Imagina que en este momento estás con tu mejor amiga Mientras ella está contándote su problema, tú estás pensando, evaluando, juzgando, analizando o hasta criticando. Todo este diálogo solo sucede en la mente, a través del ego. Mientras ella sigue platicando, recordaste que tienes que pagar la factura, y eso te llevaría a otros pensamientos más. Finalmente, nunca estuviste en la plática, has sido esclavo de tu mente. Incluso, te perdiste durante la conversación, porque dejaste de escuchar y poner atención. Es más, ahora mismo puedes estar leyendo esto, y tu mente divagando. El ego, siempre va a luchar por sobrevivir, recuerda que ha vivido contigo durante todos estos años te conoce a la perfección y sabe cómo manipularte. Posee diferentes medios o recursos para mantenerte bajo control, como son miedo, chantaje, vicios. El ego da la batalla porque cuando decidas despertar tu conciencia, se verá disuelto, y la mente se convertirá en una herramienta, una extremidad que se puede ejercitar y controlar a voluntad. La conciencia es lo que tú eres. Vive en el presente, aquí y ahora. Es el mar de absoluta paz. Es el camino y el destino. Ya eres. Solo tienes que quedarte ahí, la mayor parte del tiempo posible. Tu atención debe estar dirigida en todo momento hacia tu conciencia. Ese es el objetivo. Cuando se medita, se pueden observar o experimentar pensamientos. Sin embargo, la atención no está en ellos, está en el presente, en tu respiración. Meditar es la sesión de práctica, para poner disciplina a la mente. Así como el músico o el deportista, requieren sesiones de entrenamiento para perfeccionarse en su disciplina. Las personas debemos aprender a disciplinar nuestra mente. Nuestra intención no es obligarla o someterla, sino conducirla con amor y paciencia. En algunas ocasiones, tendremos que ignorarla, como cuando un niño hace berrinche, lo mejor es ignorarlo. Una vez que se ha calmado, podemos comenzar el diálogo y la enseñanza. De la misma forma, la mente podría comenzar a generar pensamientos, emociones o sensaciones, los cuales deberán ser ignorados completamente. Solo los veo pasar, como las nubes en el cielo. Los invito a pasar y quedarse el tiempo que gusten, incluso les ofrezco perfumes para que se sientan más cómodos. Sin embargo, he de advertirles que estoy entregado al trabajo espiritual, y mi atención solo estará enfocada en mi respiración. Todos los pensamientos y emociones también son maestros, pero muchas veces no entendemos su enseñanza buscamos pelear con ellos, porque creemos que lo sabemos todo. Sin embargo, no prestamos atención a sus mensajes. El verdadero ignorante, es aquel que no ha eliminado sus vicios y pasiones. La constante atención en la mente y sus pensamientos es un vicio que debe ser desterrado el juzgar, analizarlo todo, y buscar una razón a las cosas, es un acto de la mente, no del cuerpo, tampoco de la conciencia. El ego quiere saberlo todo, controlarlo todo. Cree que lo sabe todo, sin embargo solo es fanfarrón, y termina conduciéndonos en actos, que después nos arrepentimos. Vivo aquí y ahora, Doy gracias por vivir en esta condición absoluta y bella. Doy gracias porque nací con mis facultades plenas, y porque no nací siendo algún animal, que esté experimentando cualquier clase de tortura o sufrimiento. Doy gracias, porque hoy soy consciente de lo que tengo, sea mucho, o sea poco, es impermanente. Lo único eterno, soy yo. El ego crea miedos y una falta de aceptación. Cuando el ego domina a la persona, no acepta la forma o características de su cuerpo. Por lo tanto, siempre está deseando ser algo que no es. Doy gracias por este cuerpo que tengo, porque con él puedo aprender las enseñanzas y así alcanzar la felicidad absoluta aquel que por su condición física le fuera imposible leer y comprender este texto por sí mismo, también debe agradecer su estado o condición, porque se llevará grandes enseñanzas, y en vidas futuras alcanzará la felicidad eterna. Ego es personalidad, máscara, algo que está delante, y cubre el rostro, impidiendo ver a la persona real. En verdad necesitas ir de compras para sentirse mejor. Si no tengo esos zapatos, me van a criticar. Si no sé lo mismo que mis amigos, soy un ignorante. Sin dinero no soy nadie. Si no me visto bien, y me voy bien, nadie me va a aceptar. Estos son algunos ejemplos sobre cómo opera mente barra ego mediante pensamientos y diálogo interno. El dinero debe servir a la sociedad, nunca la sociedad debe servir al dinero. En la actualidad, se está difundiendo una moda por buscar reconocimiento, sean títulos universitarios, belleza, posesiones materiales, cuentas bancarias, condición sexual, etc. Solo necesita reconocimiento, aquel que no se conoce. Necesito que me recuerdes quién soy, porque olvidé quién era. Que quiero cuando ya lo tengo todo. Aquel que medita, ha extinguido sus vicios y pasiones, predica con amor, compasión, sabiduría, irá alcanzando un silencio mental, es venerado y aplaudido por todos. Estos son los verdaderos reconocimientos. ¿De qué sirve acumular bienes, riquezas y dinero, cuando todos los demás sufren en miseria? Incluso, aquel que obtiene conocimiento y lo guarda para sí mismo, es víctima de su arrogancia y su ego porque necesito reconocerme, o que me reconozcan, cuando ya sé quién soy. ¿Acaso soy mis títulos, o mis ropas que estoy vistiendo en este momento? Soy el carro que tengo, la casa donde vivo, o los zapatos que piso. ¿Quién soy yo? Nos gusta culpar a la luna, a Mercurio retrógrado, los signos, los chakras, las vibras, las malas vibras, de todo los hacemos responsables, por lo que sea que estemos experimentando. La mente y el ego han creado un sinfín de justificaciones para mantenerse vivos y someternos en ignorancia espiritual, estado dormido. Si todo está bien, entonces tenemos miedo porque algo va a estar mal. Vivimos en el vicio y la costumbre de estar en negativo, y cuando experimentamos un poco de paz, no sabemos valorarlo y disfrutarlo. Muchas personas pueden creer, o su mente, puede hacerles creer, que son víctimas de brujería, sin embargo, no se han dado cuenta que solo pasan largo tiempo con la atención en los pensamientos. En el aquí y el ahora, no existen las brujerías, las energías negativas son transmutadas, dependiendo del grado de conciencia y vibración. Lo mejor es rodearse de personas que siguen el mismo camino. Don Juan Matus, le decía a Carlos Castaneda, solo porta arma, aquel que en su mente guarda violencia. Eso que llaman energía o vibra, no es otra cosa que un resultado del nivel de vibración de la persona. Aquel que vive esclavo de sus pensamientos, con odio, rencor, envidia, y toda emoción negativa, experimenta un nivel de vibración más bajo. Quienes cultivan y cosechan el amor, compasión, y sabiduría, tienen una vibración más alta. De otro modo, podríamos entender esto como un instrumento de cuerda. Cuando se está desafinado, la persona vive toda clase de miedos, ansiedad, angustia, enfermedades. Se convierte en víctima de su parte animal y se entrega al odio, violencia, provocando daño en los demás o en sí mismo. Los pensamientos llegan a dominar a la persona, y con ello, toda clase de emociones que producen sufrimiento. Cuando los pensamientos son disciplinados, mediante sesiones de práctica o meditación, la persona aprende a utilizar esa herramienta llamada mente. Desde los antiguos sumerios, la meditación ha sido el sistema perfecto para aprender a disciplinarla que saltó a tribuna, alcanzaron la iluminación a través de la meditación. Existen diferentes sistemas, métodos, prácticas y maestros. Sin embargo, podemos resumir todas las enseñanzas en atención. Meditamos para enseñarle a la mente cómo mantenerse quieta, enfocando nuestra atención en la respiración una práctica que cualquier persona puede realizar para iniciarse en la meditación. Es contar sus respiraciones y exhalaciones de la siguiente manera. Comienza poco a poco y ve aumentando. No lo tomes como algo que estás obligado a hacer, es esa actividad que disfrutas realizar cada domingo. Puedes contar tus respiraciones, en cualquier lugar y cualquier momento, no necesitas absolutamente nada, solo tu atención. Ya sea caminando, sentado, o parado, acostado, o en flor de loto. Deberás poner atención a tu respiración, sin modificarla, o alterarla. No vas a cambiar nada, simplemente cuentas mentalmente. 1. Mientras inhalas. 1. Mientras exhalas. 2. Mientras inhalas. 2. Mientras exhalas. 3. Mientras inhalas. 3. Mientras exhalas. Así sucesivamente, hasta llegar al 10. Alcanzando este número, iremos en reversa. 10. Mientras inhalas. 10. Mientras exhalas. 9. Mientras inhalas. 9. Mientras exhalas. 8. Mientras inhalas. 8. Mientras exhalas. Etcétera. Los más experimentados pueden llegar a cifras más altas, recordando que si se pierde la atención en el número, se tiene que repetir desde el principio. Toda práctica de meditación es para prevenir los momentos cuando perdamos la atención y caigamos en odio, peleas, chismes, etc. De esta forma, cuando experimentos una situación, donde tengamos que mantenernos en calma, podemos recurrir a nuestro ejercicio de contar la respiración, o simplemente decir, inhalando mientras se inhala, exhalando mientras se exhala, hasta que recuperemos la paz y el equilibrio. Para tener una pelea, se requieren dos personas dispuestas a pelearse. Si esas dos personas aprendieran a controlar sus vicios y pasiones, no se entregarían al odio. Podríamos experimentar cualquier clase de problema, sin embargo, debemos saber que todo es pasajero, nada es para siempre. Nosotros tenemos la decisión de vivir en paz, o vivir en sufrimiento y conflictos. Cuando se sufre por una relación o un amor, debemos ver este hecho, como un maestro que ha venido a enseñarnos a comprender el significado de la impermanencia y la impertenencia. Es decir, aquí nada ni nadie nos pertenece, tampoco nada es permanente. Podríamos estar en este momento, con el amor de nuestra vida, sin embargo, debemos saber que algún día tendremos que despedirnos. Si sufro porque extraño a mi expareja, debo darme cuenta que paso demasiado tiempo pensando en esa persona. Todo pensamiento que no es creado por nosotros mismos, nos hace perder la atención en el momento presente. Debemos entender el periodo de vida humana es mucho más corto que el de los astros o las galaxias, y más extenso que el de las moscas o las hormigas. Un día, te despertarás, y te darás cuenta que has perdido mucho tiempo en tu mente, recuerdos, y emociones. Perdiste momentos con tu familia o amigos, porque tu ego te decía que tenías que trabajar más, para tener más. Sin embargo, lo que nunca tuviste, fue tiempo para ellos. Aun cuando conviviste con ellos, no estabas, porque todo el tiempo viviste en tu mente, en tu ego. Solo se lamenta la pérdida de alguien, aquel que vive esclavo de su mente. Quien se mantiene consciente de aquí y ahora, goza del amor que tiene en el momento presente, porque cuando no se esté cerca de esa persona amada, será el recuerdo amoroso quien nos permita decir, gracias por esos bellos momentos que vivimos juntos, hoy estoy aquí y ahora. Solo puede experimentar miedo a la muerte, aquel que aún se aferra a su forma humana, aquel que aún vive esclavo de sus pensamientos, vicios y pasiones. Hemos venido a este mundo, en forma humana, para aprender el camino a la paz absoluta. Y así, terminar con el ciclo de reencarnaciones. Doy gracias porque he nacido en forma humana, con todas mis facultades, para aprender la palabra. Doy gracias, porque no nací en un estado de reposo, en forma de mineral o planta, porque así puedo aprender la palabra. Doy gracias, porque a través de este cuerpo y esta mente puedo aprender la palabra. Doy gracias, porque mediante este cuerpo puedo sentarme en posición de loto para meditar. Doy gracias, porque a través del alimento puedo usar mi mente como una herramienta. Ya somos conciencia, no hace falta comprarla, ni que nadie nos la venda. No es algo que debemos construir o armar, porque siempre ha estado. Solo debemos trabajar en eliminar los desapegos, deseos, vicios y pasiones. Así, removeremos ese velo que el ego ha colocado, ocultando nuestra verdadera esencia. Nadie está obligado a seguir el camino, todos vamos a cosechar lo que hayamos sembrado, en esta y otras vidas de tal modo, que aquel que solo ha sembrado odio, guerras, vicios y pasiones, ese, se verá obligado a renacer en formas, y en acontecimientos terribles. Doy gracias, porque nací en un seno cálido, y amoroso, donde no tuve que experimentar, torturas, o esclavitud. Aquel que ha sembrado amor, compasión y sabiduría, alcanzará un nivel de Buda en esta otras vidas. Doy gracias porque tengo esta mente, que me permite aprender de los demás y de mí mismo. Para alcanzar la paz y la felicidad, no tenemos que comprar ni pagar nada. No tenemos que ponernos de cabeza, quemar incienso o bañarnos con leche en día de luna llena. Las posturas son consecuencia de los largos periodos en flor de loto, experimentados por los yogis y gurús del oriente. Esto previene algún daño muscular, órganos internos, etc. Las supersticiones solo son invenciones de la mente. Si bien, el ser humano, al estar compuesto en su mayoría, por agua, experimenta ese ciclo provocado por la luna, en mayor o menor medida, dependiendo de la persona y su trabajo espiritual. Del mismo modo que el mar reciente en sus mareas, cuando el satélite está más cerca, algunas personas pueden experimentar mal humor, cambios bruscos de carácter, agresividad, la astrología es un medio para conocernos y evolucionar espiritualmente a través de enseñanzas relacionadas con los astros. Está más alejada de la idea popular de ser un medio para adivinar el futuro o predecir acontecimientos. Es decir, que la luna esté llena o menguante, no tiene relación con la inestabilidad laboral, emocional o mental. Si Mercurio está reprogramado, no es el responsable de tus conductas previas y malas decisiones. La astrología es una ciencia mística, pero también un lenguaje que solo se aprende en las escuelas esotéricas. De este modo, se han transmitido conocimientos y sabidurías ancestrales su misión es enseñar al iniciado la forma en que se puede evolucionar espiritualmente, dirigir la atención total en la conciencia, aquí y ahora, alfa y omega. Somos como una gota que cae del cielo al mar, y su recorrido, hasta caer al agua, es esto que llamamos vida. Aquel que practica el amor y la compasión, cava pozos profundos a los vicios, pasiones, y practica la meditación, llegará a fundirse en ese mar de paz absoluta. De lo contrario, regresará al cielo en forma de vapor, hasta caer nuevamente. Podemos observar cómo la astrología ha sido mal interpretada por la mente humana. Ha utilizado esta y otras artes místicas como un medio para alimentar el ego, y a sí misma. Para que una operación mágica tenga mayor resultado, la imaginación ha de ser excitada, Eliphas Levi. Así escribía, el famoso ocultista de principios del siglo XX, diciéndonos, que para tener una mejor precisión en la lectura del tarot, o los baños con diferentes hierbas, la hipnosis, el reiki, entre otros, la imaginación debe ser estimulada con diferentes métodos, conscientes o subliminales. La imaginación es una emanación de la mente. Todo lo que vive en la imaginación, también vive en la mente. Nada que exista en la imaginación, existe en la conciencia. La mente es una herramienta de la conciencia. Cuando se practica la meditación, la persona se convierte en una especie de filtro. Mientras esté más sucia el agua, necesitará más tiempo de filtración, o más tiempo de meditación. Esa agua puede estar sucia, por el contacto con otras personas de diferente vibración y estado también por mantener la atención en recuerdos, sensaciones o eventos del pasado, sean positivos, neutros o negativos. Quien no medita en sí mismo y pierde la atención, deja pasar esa agua sin filtrar, bebiendo de ella hasta enfermar. Dependiendo de la impureza de esa agua, será la gravedad de la enfermedad. La mente enferma cuando vive deseando, en pensamientos y emociones negativas. También, cuando convive entre personas que fomentan el odio, la venganza, los chismes, los vicios y las pasiones. Si la mente tiene la suficiente energía e influencia, terminará por contagiar al cuerpo. Cuando sabemos que una persona actúa de manera malintencionada sobre nosotros, ya sea con palabra o acción, debemos emplear el antagónico del odio, amor. Por tanto, desearemos mentalmente que su corazón sea colmado de amor, para que pueda encontrar lo que busca, y así logre la felicidad. Nuestra felicidad no está determinada por la posición de los astros en el universo, o el zodiaco. Tu misión es simple. Pon atención. Venerable Maestro Isatok. Septiembre 2021.